Hop. Malyar cho'tkalar cho'chqa yungidan qilinsa va u bilan devorni ranglasa nima bo'ladi? Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Cho'chqani yungi badanidan chiqqan juni Hanafiy mazhabiga ko'ra umumiy boshqa a'zolari kabi haromligi ga hukm qilingan ammo zarurat yuzasidan qachonki yungidan boshqa narsa bo'lmasa o'sha yungini arqon qilib ishlatish kabi narsalarga ba'zi ulamolar ruxsat berishgan shuning uchun e, hozirgi davrda e, turli tuman sho'tkalarni devorga kraska surtadigan sho'tka bo'lsin boshqasi bo'lsin badil o'rindoshi e, judayam ko'p bo'lganligi e'tibori bilan cho'chqadan qilingan cho'chqaning yungidan qilingan cho'tkalarni ishlatishdan tiyilish kerak o'sha haromlik masalasini qattiqroq gapirish kerak agarchi ba'zi bir ulamolar ruxsat bergan bo'lsa ham lekin u ruxsatligidan buni gapirmaslik kerak sababi buni boshqa tarafga e, sababi bor hozirgi paytda ko'pchilikning xabari bo'lib turibdi nonvoylar nonini ustiga suradigan e, o'sha suyuqligini cho'tka bilan suradi shu cho'tka bilan surgan suyuqligi cho'tkasi cho'chqaning e, yungidan bo'lganligi e'tibori bilan u nonni halollikdan chiqarib qo'yadi nopok qilib harom qilib qo'yadi shuning uchun demak e, umumiy ma'noda devorga suradigan kraskani ham o'rindoshi oddiy sintetik e, junlardan qilingan cho'tkalar turlari ko'pligi uchun cho'chqani yungidan bo'lgan cho'tkani ishlatmaslik kerak allohu alam bissavob